ट्वेंटी 25 इंच गेमिंग मॉनिटर ये मॉनिटर फीचर करता है 240 forty panel 1 millisecond response time ये मॉनिटर आता है A M D free sync and Nvidia G sync technology के साथ 24 इंच मॉनिटर जो आता है नेटिव 1080p टी रेजोल्यूशन के साथ जिससे ये प्रोवाइड करता है बेस्ट पिक्सल जिससे ये बनता है एक ideal size for high speed gaming तो अगर आप एक फास्ट फेस पर्सन हो जिसे शूटर स्टाइल गेम्स पसंद है जैसे पबजी फोर्टनाइट तो ये मॉनिटर आपके लिए ही बना है मॉनिटर के साथ हमें एक पावर कॉर्ड मिलती है एक एच डिस्प्ले का पोर्ट मिलता है दो यू एस oh के पोर्ट्स मिलते हैं और एक हेडफोन का जैक मिलता है मॉनिटर के बैक साइड में एक केबल कनेक्टर मिलता है दो यू के पोर्ट्स मिलते हैं दो एच के पोर्ट्स मिलते हैं और एक ऑडियो जैक मिलता है इस मॉनिटर के साथ आपको मिलेंगे Alienware effects with fully customisable lighting जिससे आप एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस एंजॉय करोगे जो आपको प्रोवाइड करेगा फुल वैल्यूज आर जिससे आपका एक next level battle session setup होगा Alienware twenty five inch gaming monitor तो आता है best I P S technology plus two forty eight refresh rate and true one millisecond response time जो आता है यूनिक कूलिंग इन्वेंटिंग डिज़ाइन के साथ और इसको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला है गेमर्स की तरफ से सैमसंग ओडिसी जी सेवन ये मॉनिटर आता है ब्लू कलर बैकलेट के साथ 1000 thousand R Q LED curve display है 1080p D and fourteen forty P Q H D display मिलता है plus one millisecond response time and two forty eight flash rate plus Nvidia G sync support